Ontem foi aniversário do Lula, claro. E aí, não, calma, calma, calma. E aí eu fui procurar na internet as músicas prediletas dele. E por incrível que pareça, uma das prediletas é Vapor Barato. Antes, eu queria cantar com vocês, não aquele parabéns, vamos ser. Não, eu queria cantar o do Vila Lobos. Isso! Eu canto, olha, parabéns a você. Parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida também e sempre a nossa é Samba. Parabéns, parabéns a você, parabéns. parabéns. Agora vamos ouvir essa música maravilhosa que você adora também, Lula. Eu vi na internet, pode ser fake news, mas não é. Você gosta, ninguém pode deixar de gostar dessa música. Vapor barato. Ah. ah. você de todo um cansaço Mas não pra dizer-lhe que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general cheio de anéis eu vou, vou descendo por todas as ruas que vou tomar. Que de velho navio eu não, não preciso de muito dinheiro e não me Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. baby. assim que tu tão cansas, mas não pra dizer-me eu tô indo embora. Talvez eu volte, do dia eu volto, mas eu quero esquecer eu preciso. Oh, minha grande dia, oh, minha pequena, oh, minha grande, minha pequena obsessão, eu vou. baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Obrigado, senhores. Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado. Holy.